So I think it's good to be easy with yourself as you start to work with the mind. Así que yo creo que es bueno que eh, seas eh, condescendiente con tu mente cuando empiezas a cambiar tu mente. This world was made that you would be mindless. Este mundo fue hecho para eh, que sea sin mente. This world was made that you would forget your mind. Este mundo fue hecho para que olvidaras tu mente. Think about it when you're growing up, you're talking to your parents, you're going to science class, asking questions. Piensa cuando estás creciendo, que vas a clases y, y haces preguntas. Everybody's talking about the brain. Y todos están hablando acerca del cerebro. Mostly not the mind at all. Pero no de la mente. The ego made the brain as a substitute for the mind. El ego hizo el cerebro como un sustituto para la mente. And when people talk about thinking, oftentimes they go like this. Y cuando la gente ah, piensa en pensar, hace esto. They point to the brain. Apuntan al cerebro. Oh, but Jesus says the brain doesn't think. Pero Jesús dice, el cerebro no piensa. It's just this gray substance. Es una sustancia gris. It's part of the body. Es parte del cuerpo. And uh, he even makes a joke in the course. Incluso hace una broma en el curso. Uh, to think that the brain thinks. Pensar que el cerebro piensa. With its little electrical impulses. Con sus pequeños impulsos eléctricos. Is like holding up a match to the power of the sun. Es como comparar un cerillo con el poder del sol. He's really teaching us that the brain does not think. Él nos está enseñando que el cerebro no piensa. Así que puedes ver que es parte del truco para olvidar la mente. people don't idea Algunas veces las personas me dicen, no me gusta la idea de que nosotros escogemos la enfermedad. They'll say, what about a little baby? ¿Qué pasa con los bebés? Who comes to this world and is born with a birth defect. Que vienen a este mundo y nacen con un defecto de nacimiento. Are you saying that little baby chose a birth defect? ¿Estás diciendo que ese niño está mostrando ese creó, él creó ese ese defecto? No, people People don't make decisions and brains don't make decisions. Las personas no toman decisiones ni los cerebros toman decisiones. All these decisions are made in the mind. Todas estas decisiones son hechas en la mente. And when the mind is asleep and dreaming, y cuando la mente está dormida y soñando, it's deciding on the kind of world it wants to see. Está decidiendo la clase de mundo que quiere ver. And it must go through a purification process. y tenemos que pasar por el proceso de purificación. Para liberarnos de todos los pensamientos del ego. People have said to me, uh, who in their right mind, David, would choose to be sick? Me dicen las personas, ¿quién en su mente correcta elegiría estar enfermo? And I say, yep, you got it. No one in their right mind would choose to be sick. Dices, tiene razón, nadie en su mente correcta elegiría estar enfermo. And no one in their right mind would choose to die. Y ninguno en su mente correcta elegiría morir. Because the right mind is aligned with God. Porque la mente correcta está alineada con Dios. And when God gives life, God gives eternal life. Y cuando Dios da vida, da vida eterna. Not life that's confined to a few years on earth. No vida que está es, eh, confinada nomás a unos cuantos años en la tierra. Yeah. So as you train your mind with the Holy Spirit, entonces conforme entrenas tu mente con el Espíritu Santo, there will be times where you forget where you seem to be in the world. Habrá veces en las que se te olvide en dónde pareces estar en el mundo. You will have mystical experiences where you feel very expanded. Tendrás experiencias místicas en las que te sientas muy expandido. Not confined to the body at all. Ya no confinado al cuerpo para nada. And then you will reach a point where you feel like you're dreaming. Y llegarás a un punto donde sientas que estás soñando. And you are just watching this dream. Y solo estás observando este sueño. no desire change Pero no tienes ningún deseo de cambiar el sueño. Solo lo observas con el Espíritu Santo. Y ese es el estado más pacífico de la mente. Nada te molesta. Ya no buscas significado en el sueño. Todo el significado viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la visión del Espíritu Santo. Ah, y la visión del Espíritu Santo. Yeah. Así que ese es el propósito de este curso. Y se da paso a paso.